diana mm. bwalibadduka mm. <laughs> oba ayina omukwesesa ewuwe <laughs> baba bannakalema abo badayana abo mm. abatigomeza ensibo ono akulowa saidi oba bayina emikwesese mu ttaka gye bagenda okuyita simanyi <laughs> why do they bring you this would be kakati how can permanent secretary inject ono are you his uh, doctor are you what abaganda baga nti babaluga mpiira mubunga namuliro mhm. wishaha lich etime naffe twegatte kubabakuba mhm. kubanga abantu bano tebalina public relations nakamu this is a controversial issue i was told ti president yakubidde mayiga esimu ndooza namugamba nti kuwiiki gundi gyalimu yeetaaga ne covid gundi kyaliisetekiri manda ono omukazi anoonya obunoonya kajonjoki tewali kikutwala bwakabaka dayana mm -hmm. diana kabaka yalibadde tewali kigamba nti pamary secretary yanajjanga tikiriri onoonya obunoonya kulya masaali emirimu gyakulema abantu babasse mu ministry bakoze batya era ekikutegeeza nti bano mm. abasajja tunatera obubata abasajja bano tunatera obubata bana ba gavumenti mm. why mm. kubanga abaganda bagamba nti bwoseka ekitajja weayo have ngaowulira obutambi baganda baganda baganda urukurasi baganda why should the president tell his doctor to come and vaccinate the kabaka nga si bapersonal dokita bakabakasibeo ate nga gweyogedde nti ayofrash ah, baganda ngaobutambi bwe bakuba naffe tugenda kulekayo badefendinga because you will cause us trouble tugenda kulekayo nosanga ngaomukazi mbayo yakeera ku makya n'agamba nga tewali yambe yetakuddeyokka neyetakula munyuma neyetakula luddawa <laughs> n'agamba mbu twakitegeddeko abakulembeze bekereziya bakunga abantu baabwe bamu nrm akalulu nolaba nga kibisopu afudde nobeera masabu seremoni tekisoboka kakati mwe tubakubewa neddu mwe basajjamu abali mu gavumenti tubakoleze ki kanti you sit down waakiri mufulumya stole ne mugamba if it is mandatory fumbayo to be mass of ceremony this is not two years, this is not five years. Mm. Just recently, after the election, she was attacking leaders of the Catholic Church. Yes. How, by, by your presence there, by you, because we are going to temuyina abawa magezi <laughs> temujja kutusiza bwereere ngaebintu ebyammwe fenensi kakati nova kuoyo mm. bali omunsi ku lutalo lwa nebaana nti nebanda basemutte bali munsi yagambanga nti gavumenti mm. esenebaana ebabadde abuuba engalabi kuli bantu bonna nabuuba engalabi mubuliddwa bantu babaloze bulozi kati why should we risk our next ku bantu abali disorganized this is serious matter kati ono kabaka watuuse ayina kukwatibwako bantu be bokka naye abantu be nga mayiga agaana okulaga ensi nabagaleka ngaagaaabisebwatyo pulezidenti museveni fe ajja tuleetera obuzibu yajja kuddukira mwankole fe abaganda batutte hmm. kubanga bwowulya buteepo na biki byonna nkugambye they are looking for a factor that will power baganda on the street nga bwekyali mubuganda riot hmm. kakati nabaano abaganda tubagamba tibabaloga mpiira mubunga na muliro are there no baganda doctors doesn't the kabaka have a, a muganda doctor oba gwenamirembo bawa is it mandatory that diana must uh, uh, vaccinate everybody for you will fear your diana you will fear you would have resigned long time ago you will fear kakati fwe mutuletera obuzibu mugende mugema abanyankole mugema abatulo mugemagwa abo bo banjawulo naye fwe alimujja kututtisa mugenda kubisa amayumba gaffe temwinane mukitwa ŋenda okutandika babatula batula buli bemukola ebyobusiru ŋenda bibatula toyita kuleeta mukazi oyo ogundimbayo kubeera kakati bakugambye bakugambye hmm. ne bakugamba nti balumbye ewa saabasumba naye olabyeko operation ku kyalo mhm. olabyeyo sinifadogs olabyeyoki kakati ekyo nakyo nga kigwa mu kizi kyoli eyagambye eyayogedde naga nti omulambo gwatwali bagundi temulina kyemutuwa tetujja kulisikinga abaana baffe nabafamiri zaffe daye natambanga yadde ekikumi sirina kinkumi kyembafunamu nze bwenabakolera mwansasula bubi mange baali bamwoca mwansasula bubi mwanteka mumawulire kunkuba kumpita mulalu bwemubanga mulowooza ntujja bakolera nga mukola bya busiro buli muntu abaakuwaakoma abaganda baga nti enyama ya viivi ogiruma n'okwowa hmm. tujja nti ediba eh, eh, eh, lyenkoko bwosika ekitajja temujja kukola mistake after mistake after mistake kakati what if the kabaka is said that the kabaka situation has deteriorated gwe ddayo noogenda kuddawa ojja kuddukira ewamu muwankole nga wagenza ogendayo is it mandatory diana that you have to go everywhere on your frank agamba nti no do you think nedda nedda muyitiridde akajanja kabayitiridde kamuvumbuli don't you think this is another scheme by the mafias to divert the nation from what is happening to them by Interpol. Anti Ulira, mm. that's not that's not if we are getting rumors, mm. we have seen the Kabaka. Mm. He's frail. Mm. era mutunuli kuli byolifa byoliva era wali osema byolonda <laughs> tunuulya kabaka siyoni eh, omuserebendi olwo ye kabaka yakolanga dduyiro naye lwaki kasajja gwetufa ono ye ivan kitimbo uh, from Mutungu. I like that man, Mr. Mirundi, and I always pray if the president can make him the chairman of the anti-corruption unit mm-hmm. because he is a, a good leader. Nze nakowa nengenda. <laughs> Mm-hmm. Nagende ndikolera mu ndala. Mm-hmm. Etalimu ba Diana, etalimu ba kuba ni abantu ku mitwe, etalimu ba bono mtu kuba mauli kutujoga ndikola mu ndala. Mm. Neye bano mbadde ninalongo tamu relationship nabo. But if they are making up, messing things, after things mm. Mm-hmm. we are going to disassociate with you mm. toyinza ga nti oleetambayo ku mukolo gw'omuntu gwe yavuma jjo yes. toyinza ga nti omusajja ono saabasajja kabaka mu mbeera gy'alimu akubwa eddagala ng'alikubwa mu nyankole Oh, e, ekizibu kyabuganda oh, simayiga naye museveni kyekizibukyabugandaanti ah, muzeeyita biwulira abeetolodde kabaka abagula ah. nze edtabiwulira ate mbutabiwulira byebogere byebayinsaiti nze abantu mu buganda bayiike batwoke dayana tozaayo ngalabiyo dayana dayana bumuzengalabiyo zobyeze kumala bumuzengalabiyo mhm. dayana mujja kututisa bwererimwe nga mudduse if they say kakati kwekimanyi mhm. nti pulezidenti museveni basinsuwa kuba bemengo tebajja kikola nti kabaka alina spokesperson atubuulira nga embeera y'obudde nga stock exchange mm. this evening today we have had this with the kabaka kubanga bajja kgenda ku social media bagende nga bakakisiza omukono bokya ebintu byaffe kuba mbagambye mm. mm. tibano baddayo obusoma obubalimitwe baddayo nobubawunya ne mu nyuma mu batokis what the affair to understand is that ekijjako abakulembeze mu afirika biri ebi mm. one ku mu uganda timuliku amaje gaffe magezi the second point is an election mm -hmm. museveni akalulu yakawangudde the third point is where the incumbent refuses to concede defeat ngaekya gyaba nebeewa mu ngulu hmm. kakati ebyo byonna byakozeeki byalemye hmm. kakati these people are looking theyare consolrating on buganda era negundi yagambye kiki ekitta abantu baffe lumba ekyolusa abantu baffe 1 kakati kitegeeza nti they, you, the, the, the focus is on Uganda. They are looking for something that will power people on the street. kati nolabakasajja n'omutwe gwe amanyi olubuzi n'ogamba nti gwe abantu nti emotoka emitwalo kinaana kubanga bano abazungu bagezi ezimiteri hmm. abazungu gavumenti bazisuula mu fasoni zanjawulo kati abazungu bakumye sente n'abamerika blacklistinze abantu wano bebatagala balinyewaabo mwekyo mm. temukitegeera mm. bwe bakublacklistinga kitegeeza no company shall do business with you nekola ewaabwe yes. this is what i tell you don't bank on the chinese because the chinese are the largest trading partner of the european union which means if european union cuts off aid to uganda mm. and the chinese come in they can say uganda sells there ekitegeeza abakyaina nabo tebayinza kutambula naffe kakati bali abasajja bwebamala okumma sente zaabwe gwe ngaowalaza empaka ngaoteekawo emisolo hmm. ngaabantu bagigaana ngaokubatiya gaasi gavumenti gekolaki hmm. ngaabaserikale bo bediima ngaabasomesa bediima nga bakolaki this is why bwe kyebalikoze musigazawo akasente akati nemugamba katusigaliza ki as wengeegi nga kuteesa bwalina bano americanizi baki nga president beyagaeti batekeo commission instituteti emidiatire kakati akasente kano akaliwo mm. naye nalebya abasajja nga batesa okubba sente za leya mm. ababbibubbi bwammwe bubalemeddemu mujja kuddukamujja kuduka abagala okubba sente za leya ebyo byennambugundi pulezidenti yasazeewo lutwama abonyeebonye lutwama abonyeebonye lutwamaasulako mu baraki nebagala omutta nemubuuzaki eh. lutwama nemukubirako busajja bwewaffe esimu nebumuwayo kebumuwadde kwatambulira naye lutwama alwanirirako hmm. ono omusajja tuheyo bebaali tebabba ono ketotoketoto ayagala okukomyawo ababbaseeri ababbi kakati mwetunaabakola tutya no bannanga bwetugenda ku majani tugaa nitubatadde temutunenya ebintu bimukola byonna tebuli magezi lukundo eh, nze lukundo lwaki mirundi taddayo mu state house nakuyambako kale bwebityo byonaprogramu ah, yaffe ettala bwetyo bitambulmusumbaokuddamuprogramu ene jamaddwamu olunaku olwenkyaku olwesande saawa 3 paka 5 Ah, tubagalize ekiseera ekirungi tujja kukomawo nekulutaama ebirundi sabbiiti ejja kulwa omukaaga mbagalize ekiseera ekirungi mweraba abakulembeze babyo ku strategies ezekibiina ne ideology kubanga babeera bagenda mu taamu nene ya myaka etaano amina neza mukama wange mukuru kikuu fred kansala ok ampuliza kale katuyingire ate mu nsonga enene sibunkwaniriza nnyo kugamba mm. oti ndi bulungi ngaodda buto buli lunaku akazigo kafesi kamasamasa nvaako kati kati fe abasoma bwetunalabika obuli abaana banasoma <laughs> eh? <laughs> abasoma abasoma mwamumala mubali abatasoma amaanyi ndiko gundi <laughs> ani akubira omukuku nnavu nga nti frekuensi ya lediyo yamuva simanyi mu bitundu byeggomba <laughs> eyemwera kakati fe abasoma bwetunabeera obubi eh. abaana banajjawo amaanyi agasoma tetusomangako okubonabona hmm. twasoma kubeera bulungi sentozirina e, kambabuulire hmm. mwekizibu kyamme kwetaka byemutasobola okweteeka mu byemutasobola hmm. e, e, tewali muntu atalina sente zimumala buli muntu alina sente mumala yes naye kasa weteeka gyotasobola eh. nti wakayima wakikere yewaga atemere kumunakate mm. wakikiri ya yabika ngabukide watayina kukukida kambukide baba wabukide kwa mm. muntu biro kati gwe embele tugeda mtu yota sobula ah, sina loni mubanka ya dover draft sina manja abana mkumi ya nagi wangambu wa imiliza utia yanti wama nchitamu chasobula kukola <laughs> ee eh, eh. kakati fe bukawa kawunga ffe ffe bakristianis katonda yatukolera ebintu bibiri mumina esola ttaano ezabuli lunaku bakristiani bwe nali nkyasoma ennyo nga nkyasoma nnyo sola ezaffe ziri bbiri ekisinde ekyokumakya n'ekisinde ekyolweggulo paapa alabika buli lwakusatu evatikaano mu dirisa mu st gundi peters gund square tewali manda tole ku mukatuliki Eh. ate mumwe hijja kakata okuwalina eh, namukupepa yes kakati kasa otegeera where you fit tosanga buzibu nomanya bajeti yo kyobola nze sijogebwa profesa mu biri kumi nena kwali kwali on board weroka hmm. mu profesa mu biri kumi nena yabagamba ti omusajja oyo mugenzi wa pulezidenti nemumunoona ne kalakita ye njimanyi mm. kalakita eyo njimanyi omanyi ba profesa tusoma abantu mm. tusoma abantu netusoma emigundi e, kalakita zabantu zisoma embeera zaabwe e. mm. yabagamba nti kalakita yomusajja oyo njimanyi ajabba kuba abamalewo agamba gwe yabagamba mutuzi 14 mwali muise nemuteesa naye ne bamugamba nti aa oyo mulalu awo mwali mukolagana ah, yali simulabanga kubatiiza highly intelligent band hmm. ive started appreciating him kakati baprofessa ba psychology ize profesa of psychology ate makere bajjawo psychology zinakwata abaana bange babiri nebatwala mu psychology nembagamba baprofessa nti iremarket psychology toyinza kanti psychology etakola hmm. ngate everything is psychological profesa yabaga nti omusajja 2014 mumwononye wa museveni naye ajja bakuba bino byemujoga abantu nemala obajoga nebajana nbatwala oyo omusajja karakita yenje manyi akumanyi nyo profesa basoma karakita zabantu tuzisoma karakita zabantu tuzisoma nti otajja kikola oyo tumukweteekamu ebyo talina kyagala ku nsi ayagala integrity era yabaga nti that man is flamboyant mm. arrogant and protects his integrity mm. kakati mmwe ekibakola obubi kiri bwe kiti nti omuntu yenna bwabeera confronted with a problem mu uganda mu africa temuli consultation kwebuuza kwebuuza timu mawanga gonna gaine gyegayita kitchen cabinet ebungereza bwabayo ekizibu toga ni cabinet bagiyise eh. batula abantu nga bana bonna tebabayita kitchen cabinet omulimu gwabwe ki tourism kulowoleza gwanga research center mmwe gyemuyina ya virus eyentebe nekawanda tuyinayo no tuyinza ganti ekibiina kati bwebabuuza nrm ina research desk because nrm the best brains would be at the politibulo abakomendisi bakiyita politibulo the politibulo sits down formulates policies you can criticize the methodology but not the goal so the best brains are always at the secretariat two mwina ne planning authority singa obuuza akulya planning authority tiripoti zomeke ziri integrated muba mu minist of financial policies tewali naye nga bazikola buli mwaka yes you have a planning authority ekyokusatu ye manifesto ya president ndi manifesto ya president this man went to the voters and promised mu manifesto ye mm. he cannot go back after five years naga nti bino binnemye you are lucky that in africa a manifesto is an event is a requirement is a ritual singa omuntu akwata manifesto ya museveni eya 2016 nga tugenda mu kalulu ka 2021 n'atandika okumuteekengamuwa kalulu <laughs> lwakitamuwa ekinkubuulira dira the factors ezifuga eh, eggwanga beyalambika mu 21 kati yabikola era ffe mu political science parliament is a conversion box you put in demands it produces policies bano bonna bwe bamala okukola the politibulo abagezi ku secretariat ne bakola nogenda national planning authority mm. nebakola you integrate ne manifesto y'omukulembeze because he plagued abamerika tobalimba abazungu tobalimba once you put it in the writing you cannot change kati bigondo tibiriiwo bakola checks and balance bo anti buti wali you say how many times has the parliament called the head of the national planning authority Mm. bamuyita ddi kati byemukola mubijjawakati drive avuga ate emotoka yempaka ewatali navigeta anti yenkubulira ti ebyamwe biri upside down ebyamwe sibyangu ku lizoninga naku lumu nze nayina enkola yange mu state house kasa bayitanga meeting i could listen to three people for make my remarks and move sina budde nakola omu nga batutwala mu conference center aa ah, ah, wano ku imperio naba national planning authority ono gundi yali sanagendayo aliyo omuva wala omusajja ayimira nga agamba we cannot incorporate integrate museveni's manifesto into the planning authority national planning authority nga mulyanga ayogera nga nyimiryanga mugamba wasoma ko musomero eh what kind of question is that ndi yes wasoma ko literature no nimuganze esoma literature kangu bulit obutabo buli ku syllabus abaana bwe basoma era bwe baligyesalingayo era bwoba examination togenda mu examination nosanga nka question zakatabo kano essomero lyo likatali gyesalingayo nemubuuza kati abaana abaali gyesalinga mu litrature obutabo si bwe basoma ndibasoma kakati manifesto ya museveni yeri ku syrabas <laughs> meaning nti bo gye balina okutunuulira eh. bagi incorporating yes because this man went to the voters and he, a, a, a, a made a covenant, a written covenant with them. Mm -hmm. I will do this and this and this. Ekitegeza parliament, secretariat, the national planning authority must integrate manifesto ya, ya president ya wangude. Mamura biju. Mm. Na ye fe wabadde bamutero mulabako. Mm. Awu yabadde mulamu nnyo kulamba de bulungi nnyo. Mm. ndozvo handikangoboti hecho chona zvachidiringa kuchinti ndechembaka chiri chimu ndi would they say mai ekanga singe chinhu chati chikudhewo yalimiride una akantwa mutereka dhava dhemurwa de because what am telling you ti we are in a different situation when kadinonsubuka died did he raise the uh, dust yachibisopo rwanga when Kaira was assassinated, did it raise any issue? Government was enjoying a honeymoon. Mm-hmm. Kakati nkugani today, bazinze ko Buganda, but they are looking for something that will power Buganda on the street. Bani ya bachiru kinga, bani ya bachinonya. Ya antu ina kakati uh, factor ziti sato. We have an internal factor eh, ya eh, Amerika. nabagamba wano they move in the groups when the european union setens tukati 8 the second pass group will be the commonwealth they were here the third group will be the americans that's what they do kakati ande tubeera ne domestic katusoberweka ne mukibira let us deny these people opportunity nga namwe mutula tebalina tiamu etuula aba gavumenti to think about these things timumukitwala for granted no singa bwakedde ku maky akabi ne kagwawo abo bonna bagamba nti ki tebalyogedde bali bakkize kitya bamusebobiwaini abantu baffe nga bafudde nnyo ddi lwe bataafa pebabendai abamaanyi but lkwatthe tanzanians the way they handle issues bafuna ku nyerere ndoze ne mukapa nono tebiriimu birala kayombe temuli mukayombe n'anaafa abaganda tukugamba kayombe n'anaafa eh. nti bweyomba n'omuntu naafa iwagirite eh, eh, kakati ono ekimukubya ekibakubya baganda baganda baganda baganda kiki to incite baganda against museven they have already incited baganda against museven nti nuupu yeeriwo all of the other avenues the other factors museveni aba differentinze mu kalulu kakati what are they going to do they are looking if a factor mm -hmm. which can spark off a revolution nze nebawuliranga banamboze baani mwabegindi musinkane wantony mwabegindi nga bali 20 miles away from the city <laughs> baali baguze ya time mm-hmm. omutanda bamutidde bunyala tetwalifudde ntugwawo mm-hmm. nolwekyo the issue you are handling now that god has exposed mayiga ndi iziguru kankubule mayiga ategeere omukazi ewaka nga yalekawo omwana nanoba omwana bwakwatibwa olukusense this is when omukazi wewaka wayitira mujjawe muganda wange omwana embeera gyalimu naawe jangu ojjanjabe the safeguard is omulangira bwayingira mu nyumba tewabeera sex tewabeera kulinnya kitanda nolwekyo omukazi ono abeera sua yemisos eh, <laughs> nebweba nabeera nebeeri gyebamujjanjabye naye omukazi ayinza kubeera awo bagande baga nti embuzi lwefa lwemanyibwako nanyiniyo mhm. eh, abaana omwana lwafa ogenda okulaba nga bakimya omulambo kakati with this tense situation we should not allow anything tetuyinza kuzunga nabubiriiti mu nyumba omuli ebidomola bya peteroli this a very dangerous situation in uganda's history we have been beaten right left and center mwebaani uh, ah, government eyina eh, international pressure ekintu eh, kimanyi hey, babulakalisinza abantu bakoze batya era nze nabaga nti oyo professor nekuteesa bebasobola obayamba naye bale isolation diplomatic isolation is handled by diplomats temubalina kati the first thing you would do is to call a retreat of diplomats to review the situation mubyonna mirundi ya gamba ukabaka nti wachiri there must be musigaze international pressure na eyawon e- eyawon mujireke nti police olwalero bwebulwa abalumbye amaka ga bishop you tell me several cases where people have raised mabugo ne bakola ki kitegeza nti neje bali muzise bali muzikuddeyo kubanga bano banoonya buganda letmiteriyo mumukimanyi nti ate omukama wa bunyola ali muwa situation esinga eyamut eyakabaka wafeandi nkubuli bali si bwe bali ozidisamu lyayine ne mundu ne bamudisaminga ali muwa situation esinga ono ebyoyo tebinkwatakoedelegation eh, eh, fulumbunyolo kemutumi tikabaka waffe naye bamwaisolatinze bamudisa mingizine muzima anti mulalu naye bagala kubba byapa byamafuta mirundi okulabika kwa kabaka kwadde kwetagisa kwayambye pulezidenti normally if the president was informed ngeggwanga limanye nti omutanda mulwadde if anything happens abantu tukita inoculation theory ti inoculation theory omukubambejja oba kubalangira yalitandise to represent the kabaka ku mikolo abantu nebategeera nti mm, ne ku mm, mukolo mm, guli teyajja mm, mm, ne ku mm. mukolo guno teyajja ne ku mukolo guno teyajja thats why for me ate newabeerawo omuntu omulala representinga kabaka katikkiro eh. anti omulangira waali baddemu omulangira akugamba nti aa muleme kuwayira museveni omusajja abadde mulwadde kubanga nekumukolo gwegindi teyalabikanekumukolo gwegindi teyalabika naye the last function of the kabaka ava enairobi awuubira n'abantu era baga yagenze kulaba mikwano gyenairobi e si kumujjanja bamayega nebamulaga neuhuru kinyata oba ekifaananyi kyali kikadde obaki akati people would say kikutuko ani amuse munatumala mumazi muzata muse katongole mumuse <laughs> gundi mumuse eh, hmm. lukwakoba mubike nkyane gulo why do they say thats why iam telling you tikabaka ina okubeera ne pano of medical doctors kubanga bano babula public relations kankubula egavumenti ya uganda eno njitundira nenseka omukazi ngambayo avuddeyo nga tewali amutakudde n'agamba na mwe abakatoliki nga mukulembera bagonde bamwe abakatoliki mumwatumya akalulu mba yakimaki ku mukolo ogwokusabira ogwa gavumenti okusabira ruwanga mm. okwata otya omuntu yavuma sezala ogende okime mukazi weyanotebategeera they don't have a sink tank bali omunsi ayogerera ku mukolo gwa archibishop yagamba gavumenti yatta nebanda have you forgotten mm-hmm. where do you sit mwe mwe basajjamu aba gavumenti mubeerawa mba you wouldn't appear anywhere is it mandatory nti mba yalina okubeera ku mukolo nga mass of ceremony gwe gye wabbaka mba osubirayo empaati <laughs> eh. where is your public relations get pepe with them kake today police has given a challenge mabugo gani gebaali babbye abagagga bafudde wano abakwata n'omukazi nemutakwatayo n'omu ah, nemutakwatayo n'omu nga erikopetalo yagenda yabambula enyumba kakati bazze kubba mabugo hmm. tebabadde bacommunicati aludawa awowa awowa <laughs> nemutakwatayo n'omu muli mwe ekyalo singa tekitudde ku bunkenke kanisambodedrive from kampala okubba amabugo don't take things for granted ebintu ebireeta wano mu uganda obuzibu nze mbitunulidde bibeera simpu muwanga mm-hmm. yagamba mu uganda muwanga mm. yagamba nti ani coordinated troop movement nga smithapnakyakaba kyoli bamukubidde embuya it was a serious matter we ended up where munkaaga sakabaka muteesa ku mazaalibwa ge obwe teyagaana bandi yamajje mumukubira major general commander in chief obote yagamba nti bandi sejja kuba era abaganda bagambanga ti obote yama muteesa serumbeete e, serumbeete eh, ani bana bakuba bano e, embuto zina baganda hmm. serumbeete olubuto serumbeete <laughs> eno bandi ene ekuba hmm. muteesa simple thing <laughs> simple thing politics of symbolism ntioleesa coffin a cake made in a coffin obwobwanabuno bwali bwambabazi nobulyo sente obusirusiru obwo nze sibeera nabo nekawa purezidenti entebe eyolubalamiriro nekamuwanisa nga bwambabazi nembagamba musetaus tibamugegenda omulemutaimuapo tukita politics of symbolism who manufactured this who, who cooked this cake eriko yabadde mary kubaka katulaba ebizimbe ebizimbe katubikola mu fashions look what workers house flasika when you look at our work house is a flasika when you look what mapera house is a mary a ship moving jitunuli ekizimbe these are designers when you look at this imperial gundi bagiyita batya eri wano wansi wano ngaokirira conference center oveni waggulu ku serton eyo ogiraba miza iroba bullet mizairo onjira pakuita vichimaziva so the designers kakati uno mutuda mupoetic sovo symbol uno eyakoze keki efanana coffin anonyabakoze bukozi keki nebatuzako emyakankubira akatambi kange ngende wekanakoma wekanakoma <laughs> ebyo bikoyi bikoya fe abaganda nomukono agira omukono agira mushati yemikono emimbi kumukoraababagerega tabaze mumakulu eh. newaliwo abaddewo simboyiza nandi nkubuulira naye nze kyenjagaddemu kimu kyokka if the president does not take advantage of this to appoint an intermedical team and a committee of all the interested parties who can believe us actually from doctors simayiga yatubuulira mayiga tasomangako tabeeranga na, na, na, na medical tagendangako na seminar ya bbiri kusoma busawo yakijeewa basawo bam bam brief briefings. kakati nno mayiga let mayiga respect himself and go to give them a very hard time of course of course They also have very good lawyers. The other side, who are paying us, really, and they are there, very good lawyers, but they're going to be countered by those ones that side. But what must be said should be guided by uh, the lawyers we have here. That is why we have a very large team of lawyers from several companies, very experienced lawyers who have at least taken on international cases. So we are not lacking. So that should be known and should be a very clear point. So in this session, he has almost said it all. m a g a z i n thursday mm. okoma ku friday e eh, kooti yensi yonna international criminal court yabadde ewozesa bannauganda asatu mu ababiri muserena ku zoom obundi ebikwata ku organise olira oyo abadde ababuliefinga oyo abadde ababuliefinga nti okugendayo nti byebasaana okubusavinga my opposition on this is this temwalabye oyo omukazi akyenge ngaagamba mbu bagenda kuleeta etteeka erya donations regulating uganda why don't we wait the judgment mm. naye bannange can we sell our country ne tugamba nti ne cabinet yennyini ne parliament etuleeriyise before regulate organ sharing muga nti aa mumanye mmwe kamba buulizi oyo muvuka gwe bakwata oyo muvuka eyo kyabawala abadde akolaga nabaisirairi nobwonga abutwala ne kiriniki emu kakati ogwomusango gwafa naye mukazi gwe mukazi gwakyenji bananga balango nga batutta ate zabe kyembewunyako kiri kimu bali baba bekwese kakati mutane wange kasolo omuyonga gumufuukiddwa simanyi emyonga kasolo dinotapointi imuserefu basa omuntu akabukedde kakubye mukasolo yase abakutte myonga naye munabwenyabwenya abaana babantu munakomawa bagite emiyoga simanyi emyoga teeka ewa myoga mwe mwalwana mwanunula ensi buli kantu koneke mwagala mukatwale naye nobunyabunya omwana wa muno bwotyo tekateka sola alina genda mukome abakoledde naye mumulowooza nti banyaffe bo tebalumwa muleke kutujokanga bwemu buli abakoledde yenna buli abakoledde buli abakoledde kati kasolo bamutwala mukukomera emyoga emyoga diri kasola point yemuserefu oba emyoka gyammwe mujagala mugitwale naye muliku omwana wa munnamu agende mumubye mukalulu mumusibye mukoze mutya nedda mujoze nnyo bantu mmwe mujoze nnyo bamafiya kakati akakakazi kazze mbo weya proposing ero era eriruddawa mu uganda ensigo egula dola emitwalo egi ensigo emu nogamba nti waliwazigula munasigaza ensigo wano yuri sifuluze ofalingire musereve okufa obwavu mpesasi waliwo asigaza ensigo wano tisulejula ekinge ngaomuntu atlo netinga oba mubba byapa byattaka nemubijinga nemujinga endagaano olisajja kuddira dokita atekeko omukono nti one yafudde alagidde omutima ngutwale eh. waidiulejula eti we mas ave tafulo these are not killers ordinary killers these are not ordinary madalers these are commercial madalers yomuvu kama mujeje ba mujje mukoti ba mutwale mukoti masho bam sasi omulambo bakuwenyina abantu batie nitumiza tuka tulejulete olejulete ingachi mwenga bagambye nti akatukiriza ah, ayagala okutunda omutima gwagutunde ayagala okutunda mawu gwagatunde ayagala okutunda ensi musigaza abantu wano mmwe naye omukrizo oyo bali bekwese kati abeewaffe era ekyotera e, bakuba kasolo nina likodi ngolya bwa milioni bina bakubeka solo ne mwete muswala ko mbukati ono gubalonda yadde wa kasolo simanyi mukodomi wani kati abafu kamini shanga kasolo bamusibi ngunga abantu nduke kucha mulizi gwe ngunga abantu ndeko kucha ngunga abantu nduke kucha rogwe mulenzi gwe <laughs> yes me i don't want marriage i'm i'm, I'm a victim of marriage hey. Eh. muleme kujoga bana baba namwe nafe twazalibwa bakazi nga mmwe namwe muzala mama wafe bamunyaffe balumwa i was not bought from supermarket im not edolo tebangulangako musuba naye nojoga omwana womuno nomuno yokumutwe nomunyalako nomuno yokumutwe nomunyalako nomu akoledde thats why you are ensiini etudde ku cupa abantu asatu mu babiri babadde mu serena ehorod gund nga bali ku zoom humbod they were humbod ensi mu gyononye eh? abaganda baga nti tulwana simanyi gundi ebikere bitembye enju nti ate embuzi eyasiza ensuwa bakuloga mpiira obungana muliro we have our domestic problems we have been isolated by the americans donations have been cut down loans have been recalled e, ate mutekemu n'abantu okujoga abantu okubania ku mitwe okubanyalako mugambe nti kaakasolo bamukwate ayina kukwatibwasibwe kakati balina okugendayo bagambe nti emyoga emyoga gyammwe mumwanunula ensi mukifo kyokujoga abaana babannammwe muvanire ku misomo bajogeko gwe gamba mweyogereko kakati nalabyawo tewakirabye ebaluwa nti ebaluwa eri feke museveni tanalagira lutwamaddeyo tanalagira mm. gundi mm. byabwe museveni yabalagidde baddeyo nalagira bakwate batate bagambe nti eri feke nkugambye nkakube tekaliikaawo nga ah, batudde eh, mu mitingmasensua tebakomawo kansooke mbajjukize wano tuyoke tukomewo ampuza tewerabira aba sedica real estate bakugamba abantu asatu mu babiri muli bifo uh, international criminal court lwaki temuwumulako why don't you sit down why don't you cool down lairo why don't you lie an envelope ampuza <laughs> ah, tewera